Thank you. soirée, cette soirée au nom de Jésus-Christ. Demande la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Demande la présence du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Et nous voulons que tu puisses nous conduire de le début jusqu'à la fin. Et c'est comme la ta Gloire à toi, la Deus. qui adore partager sa bonne humeur euh, à travers la musique. une personne qui vit pour la musique, c'est une passion pour elle. Donc je pense qu'elle va nous le démontrer euh, dans quelques minutes. Euh, donc la soeur elle est juste derrière nous. Et quand elle va passer, je vous demande d'acclamer pour la part du Seigneur. devant. Tu peux juste remplir les sièges devant, s'il vous plaît. Euh. On va adorer le Seigneur ensemble. Et donc là, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur, car c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui mérite d'être adoré, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui guérit des maladies incurables, c'est un Dieu qui ressuscite les morts. Sois béni Jésus. Alors, donc, je fais partie de l'église Parole Créatrice qui se situe à Lyon 8e. Donc, pour tous ceux qui veulent euh, me suivre pour partager un bon moment de la présence de Dieu. Donc n'hésitez pas de nous rejoindre tous les dimanches à 13h30 pour adorer le Seigneur ensemble. Merci beaucoup. bénis encore une fois de plus le nom de Dieu, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui ressuscite les morts, c'est le nom de Jésus, le nom qui guérit des maladies incurables, c'est le nom de Jésus. Balancez, balancez les mains pour la gloire de Jésus. Tout le monde comme ça. Jésus, Alléluia. you know Est-ce qu'on est fatigué Je vois qu'on est fatigué. Bon, on va chanter. Oh, bokilie yoka ngai malamu bandeko na ngai kokonali makole desizon ekweyo euti epai na papa papa na ngai eternel des armées le tout puissant batomiki ekutana te lelo oyo adeside apartir elelelo binanga ye komeka kosimba te oyo akomeka akozala kodane kodane yango alapeleka bia Kuya me ye, mató mi